Sitges Voluntariat Social Acció en Blau ha estat l'entitat que ha participat des del voluntariat en les trobades estatals LGTBI que es van portar a terme a Sitges el passat mes de novembre. És una entitat que forma part del Consell Nacional LGTB i que té una mirada molt àmplia del voluntariat, molt centrat en el seu treball local a Sitges, però no exclusivament. És una associació fundada en Sitges hace dos anys Em, pero nuestra actividad había empezado mucho antes. Trabajamos mm, distintos sectores. El LGTB e es una pata muy importante con minorías sociales, pero tenemos todo el ramo de la familia. Mm, donas, Gen eh, en fans. Y después tenemos la pata social, digamos, eh, de ciudadanía de eh, aturats y gente en activo. Entonces, por lo tanto, estamos ocupando mm, el abanico probablemente más amplio de todos los voluntariados que hay actualmente. Hemos empezado con voluntariado y Bank del Temps y ahora estamos creando las microempresas. ¿Cuál es el fin de este modelo? la inclusión social laboral total con calidad de vida sin discriminación ni odio. Entonces, por lo tanto, afecta al colectivo LGTBI muy ampliamente. Se multiplica este efecto cuando es LGTBI y encima inmigrante o eh, menos favorecido, porque entonces se le margina aún más. Y después tenemos el problema de maltrato tanto de Jen como de Dona o como de, niños. Eh, tratamos el tema de acoso laboral, acoso social, por ejemplo, Jen Grant en residencias que tienen que meterse en el armario porque resulta que no se acepta que dos señoras mm, compartan una habitación y tengan relación sexual, la seva amplia mirada sobre la discriminación y el voluntariat els porta a créixer en la seva activitat i organització, que els porta també a una propuesta de trabajo intergeneracional y de trabajo en la economía social que doni sortida a las diferentes situaciones. El abanico estrella que tenemos nosotros se llama Siches Intergeneracional. Tratamos con personas menores de edad de 8, 9, 10 años a abuelos de 80 y 90 años. Nuestra intención es que a medida que van avanzando en edad, van ofreciendo su labor o bien intercambio de horas eh, a través del Banco del Temps o voluntariado puro y duro. ¿Con qué fin? Para que después ellos estén preparados, capacitados para unos trabajos de las microempresas de economía social. El que cerca l'associació és crear qualitat de vida i condicions dignes a totes aquelles persones que es troben en situació de discriminació o exclusió social i fer-los reaccionar, fins i tot en la creació de projectes laborals sempre lligats a l'economia social. La seva implicació amb el moviment LGTBI ve de la seva participació al Consell Nacional LGTB, així com la vivència dels Sitges de la diversitat i la visibilitat LGTB. Van oferir el sopar solidari a les 27enes trobades LGTBI al Palau Maricel i es van implicar en l'organització de les activitats i les reivindicacions. Hemos propuesto eh, dos cosas. Primero, a nivel local, que el triángulo, que es el símbolo en la camiseta del, evento, eh, se traslade al sitio que originalmente solicitamos. Y segundo, eh, hemos vuelto a invitar a los delegados que aquí se llega a unas conclusiones y que se haga la declaración de Siches para que haya unas fechas puestas para 2016 de fiel cumplimiento por parte de las administraciones públicas. Sitges Voluntariat Social es una entidad de voluntariat de carácter general, pero con una clara implicación amb el col·lectiu LGTBI. LGTB muy importante, minorías sociales muy importante, la familia como eje principal y después toda la ciudadanía. Eh, ¿Qué estamos pensando en este gran abanico, digamos, con estos dos paraguas? Que nosotros tenemos una obligación y se llama Europa 2020. Las metas de Europa 2020 son las metas que nosotros hemos adoptado, pero con implantación, implementación de leyes que desarrollan la calidad de vida, el desarrollo comunitario sostenible, que quiere decir que medioambientalmente estamos sensibilizando a los jóvenes a medida que vienen a hacer voluntariado para que conserven la naturaleza, para que no contaminen las playas, hacemos limpieza de bosques, eh, la limpieza de bosques lo hemos combinado con lo de LGTB, aquí hay zonas de cruising, porque negarlo, hay zonas de cruising en la comarca y nosotros limpiamos y sensibilizamos, dejamos bolsas y ponemos letreros también para el tema de sexo seguro. El projecte d'aquesta jove i petita associació local és, doncs, provocar canvis que afavoreixin la qualitat de vida i la inclusió, així com la solidaritat com a éssers humans sense prejudicis.